Вкусно кушаем, не толстеем. Три минуты, три ингредиента. И получается пирожная картошка в ПП-варианте. В блендере смешай хлебцы 30 грамм, один банан и 2 столовые ложки какао. И теперь делай все как на видео. Если любишь послаще, добавь мед.